Everybody awake? Czy wszyscy się już obudzili? So I'm going to talk now about balancing faith. Chciałbym teraz y, mówić troszeczkę o równoważeniu wiary. There are some things we have to balance faith with. Są pewne rzeczy, którymi musimy w pewnym sensie zrównoważyć wiarę. The first thing we have to balance faith with is grace. Pierwszą rzeczą, do, której do tego używamy jest łaska. Ephesians chapter 2 verse 8 says Efezjan drugi rozdział i ósmy werset mówi tak. By grace you have been saved. E, z łaski zostaliście zbawieni. Through faith. Przez wiarę. And that not of yourselves, it is the gift of God. I nie jest to z was, jest to dar Boży. So I have a question. Więc mam pytanie do was. I like questions. Ja lubię zadawać pytania. So here's my question. Więc oto moje pytanie do was. It says not of yourself it is a gift of God. Jest napisane, że zbawienie nie jest z nas samych, że jest ono darem Bożym. What is the gift of God? Czym jest Boży, y, dar Boży? By grace you have been saved. To, że z łaski zostaliśmy zbawieni Through faith, przez wiarę, not of yourself, it is the gift of God. nie z nas jest to, jest to dar Boży. So is salvation the gift of God or is faith the gift of God? Więc czy to zbawienie jest darem Bożym, czy, czy wiara jest darem Bożym? Both. Obie rzeczy. See, you have to understand this. Musicie zrozumieć coś. You can only believe for what God in his grace has already provided możecie wierzyć tylko w to, czy możecie uchwycić wiarą tylko to, co Bóg w swojej łasce już dał. True biblical faith is an absolute conviction. Prawdziwa biblijna wiara jest takim absolutnym, całkowitym przekonaniem. You cannot use faith to try to make something happen that you want. Nie możesz używać wiary po to, aby sprawić, żeby wydarzyło się coś, co chcesz. Yes, the Bible says if you believe nothing is impossible. Oczywiście, Biblia mówi nam, że jeżeli będziemy mieć wiarę, nie będzie dla nas rzeczy niemożliwych. But it's talking about true faith, not some natural Ale to słowo odnosi się do prawdziwej wiary z naszego serca, a nie jakiś, jakiś ludzki sposób y, wierzenia w coś. So you can never separate grace and faith. Więc pamiętajcie, że nie można nigdy rozdzielać łaski od wiary. But many Christians have done this. Now they've made they have a technical faith. Ale wielu chrześcijan dokonało tego rozdziału i teraz mają coś, co bym nazwał taką techniczną wiarą. But the technical faith doesn't work in the crisis. Ale taka techniczna wiara nie działa w kryzysie. My chcemy mieć wiarę, która będzie działała również w sytuacjach kryzysowych. We want faith that moves mountain, makes the impossible possible. My chcemy wiarę, która będzie przesuwać góry i która będzie czyniła rzeczy niemożliwe możliwymi. And if you separate grace from faith, you will not have this kind of a lifestyle. Jeżeli oddzielicie łaskę od wiary, nie będziecie w stanie żyć w taki sposób. Look at Romans 4 verse 16. Zobaczcie co jest zapisane w liście do Rzymian czwartym rozdziale 16 wersecie. It's talking about the life of Abraham. E, to jest fragment, który mówi o życiu Abrahama. It says therefore it is of faith that it might be according to grace. E, Rzymian 4:16 Przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski. So Abraham lived by grace and faith. Więc Abraham żył z łaski i wiary. Jeżeli nie zrozumiesz czym jest łaska, nie będziesz w stanie nigdy prowadzić życia wiary, radykalnej wiary. So what is grace? Więc czym jest łaska? Grace, in simple word, is the divine favor that we received without deserving it. Łaska, mówiąc tak prosto, jest to boska przychylność, którą otrzymaliśmy nie zasługując na nią. One of the meaning is the divine influence upon our hearts that reflects itself in our lives. To jest taki boski wpływ e, na nasze serce, który znajduje swoje odbicie, odzwierciedlenie w naszym życiu. Grace simply means God has given me his favor without anything to do with me, period. E, łaska oznacza, że Bóg obdarował mnie swoją przychylnością, mimo że na to nie zasługiwałem, kropka. Jeżeli ta prawda nie, e, nie będzie mocno zakorzeniona w twoim sercu, nie będziesz w stanie prowadzić życia wiary. You know why not? Wiesz dlaczego nie? Because you start anywhere in your Christian life and constantly move towards John 19:30. It is finished. Dlatego, że twoje życie będzie polegało wtedy na tym, że e, rozpoczniesz je i będziesz krok po kroku zbliżał się do tego widniejącego gdzieś w oddali celu, e, który jest zapisany w, w Ewangelii Jana w 19 rozdziale, czyli wykonało się. I hope you can all stay here Sunday morning. Mam nadzieję, że wszyscy z was będą tutaj mogli być w niedzielę rano. Bo chciałbym w niedzielę e, nauczać na jeden z moich ulubionych tematów w Biblii. The blood covenant of Jesus Christ. Mianowicie chcę mówić o przymierzu krwi Jezusa Chrystusa. Listen, it all depends on what already happened on the cross. Wszystko zależy od tego, co już wydarzyło się na krzyżu. So unless you balance grace with faith, faith becomes a very difficult, strenuous lifestyle. Więc jeżeli wiara nie zostanie zrównoważona łaską, to y, ta y, życie wiary będzie takim wielkim wysiłkiem. So I have God's favor. Więc mam Bożą przychylność. That is grace. I to jest łaska. I am righteous. That is grace. Jestem usprawiedliwiony, sprawiedliwy. To jest łaska. When I wake up in the morning, I say, "Oh God, thank you that I'm the most loved person in the universe. Life is so good." Kiedy rano budzę się, to mówię sobie, mówię do Boga: "O Boże, dziękuję ci za to, że jestem e, najbardziej e, kochaną, obdarzoną miłością osobą na całym w całym wszechświecie. Życie jest po prostu wspaniałe." I say every morning, God, I am blessed with every spiritual blessing in heavenly place and today I expect it to manifest I każdego dnia, kiedy budzę się rano, powtarzam, Panie, jestem obdarowany wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios i dzisiaj mam zamiar oglądać, jak się to manifestuje. I to live a life without grace. Ja e, nie zgadzam się na prowadzenie e, życia bez łaski. I'm perfectly perfectly holy, pure, righteous. Ja jestem całkowicie e, doskonale czysty, święty i sprawiedliwy. I reject any righteousness based on works. Ja odrzucam wszelką sprawiedliwość opartą o uczynki. I'm in Christ. Jestem w Chrystusie. That's where my faith life begins. It starts with the finished work of the cross. I to jest miejsce, w którym zaczyna się moja wiara, z którego wypływa moja wiara. To jest zakończone, dokonane dzieło Chrystusa na krzyżu. Listen. Słuchajcie. People who really understand grace Ludzie, którzy naprawdę zrozumieli łaskę, are the most productive people in the world. są e, najbardziej e, skutecznymi e, ludźmi na świecie. I have a little theory. Ja mam pewną teorię. My wife and me are discussing this. I mm, żo moja żona i ja debatujemy teraz Now- nad tą teorią. She's in America at the moment. Ona jest teraz w Stanach. Now I admit it's very hard for her to live with me. I <laughs> ja zgadzam się z tym, że y, życie ze mną jest dla niej trudne. It'd be hard for anybody to actually live with me. Y, naprawdę dla kogokolwiek to byłoby bardzo trudne, żeby ze mną żyć tak na co dzień. I, I don't deny that. Ja wcale nie, nie zaprzeczam temu. I take responsibility for that. Ja biorę za to odpowiedzialność. But I tell her all the time, sweetheart, you chose to marry me, now you have to live with the consequences. Ale ja zawsze powtarzam mojej żonie, kochanie, podjęłaś taką decyzję, dokonałaś wyboru, aby ze mną żyć i teraz musisz znosić konsekwencje. So recently I started a discussion with her. Więc niedawno y, wywołałem pewną dyskusję. I said Sweetheart, I have a little theory. I powiedziałem e, do Debbie tak, kochanie, mam pewną teorię. I can't prove it yet, but I think I'm going to prove it. Je, nie mogę jej jeszcze udowodnić, ale myślę, że uda mi się to. So this is my little theory. Więc moja teoria jest następująca. I believe, wierzę, that the presence of the Holy Spirit, Jesus and the Father, że wierzą, że obecność Ducha Świętego, Jezusa i Ojca, the experienced presence, ta doświadczalna obecność and the actively receiving by faith the true grace of God i takie aktywne przyjmowanie przez wiarę łaski Bożej will energize your body more than sleep. E, na, na, e, da twojemu ciału energię i siłę o wiele bardziej niż sen. So I told her. Więc powiedziałem jej tak. I believe that I can live very well and function very good with three hours sleep every night. Wierzę, że jestem w stanie żyć bardzo dobrze i funkcjonować bez zarzutu, śpiąc tylko trzy godziny na dobę if I use the time in the night fellowshipping with him instead of working. Jeżeli będę poświęcał ten czas w nocy, kiedy nie śpię, e, nie na pracę, tylko na społeczność z Bogiem. She said, That's only something you could think of. Ona powiedziała, wiesz co, tylko tobie mogło coś takiego przyjść do głowy. I said, I'm gonna prove it to you. A ja odpowiedziałem, udowodnię ci to. I really believe that there is something in there that is probably true. Ja naprawdę wierzę, że jest w tym coś prawdziwego, jest w tym coś, co naprawdę tak działa. I said to her, sweetheart, look, I've got a new favorite verse in the Bible just last week. I w zeszłym tygodniu powiedziałem do niej, kochanie, zobacz, mam nowy ulubiony werset biblijny. She said, what? On mówi, co? I said, Mark 1.35. To jest Ewangelia y, Marka 1.35. Y, Long before the day started, Jesus got up and went to a quiet place to pray. Dużo, dużo wcześniej, przed wschodem słońca jeszcze, Jezus wstawał i udawał się w jakieś oddalone miejsce, aby się modlić. Where did the apostle Paul get his energy from? Skąd apostoł Paweł czerpał swoją energię? Think with me, people. Ludzie, myślcie Paul, razem ze mną. Paul suffered more persecution than the others. E, Paweł doświadczył więcej prześladowania niż inni e, uczniowie. He was shipwrecked, he was stoned, he was beaten. Oni, e, był kamienowany, był biczowany, był na, doświadczył jak się statek rozbijał na day, katastrofach day and night at morskich. Dniami i nocami podróżował na morzu. Often he went hungry without food. Często był głodny. And then he says, A potem mówi, I work more than anybody else. Ja pracowałem więcej niż ktokolwiek inny. How? Jak? He was under extreme physical strain and yet he still worked more than the others. On znajdował się w takich okolicznościach, które były bardzo trudne dla ciała, bardzo wymagające dla jego fizycznej kondycji, a mimo wszystko pracował ciężej niż inni ludzie. Look how. Zobaczcie, jak to było możliwe. 1 Corinthians 15 verse 10. E, pierwszy list do Koryntian 15:10. By the grace of God I am what I am. Ale z łaski Bożej jestem tym, czym jestem. But his grace towards me was not in vain. A łaska jego okazana mi nie była daremna. I labored more abundantly than they all. Lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem. Yet not I, but the grace of God with which was with me. Wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. So Paul got hold of something that energized him beyond its natural abilities. Więc Paweł uchwycił coś, co dawało mu siłę i energię wykraczającą poza jego ludzkie możliwości. Faith In grace. Wiara w łaskę. We really have to stop living by our natural abilities. We have to renounce this lifestyle. My naprawdę musimy przestać próbować żyć tylko w oparciu o nasze ludzkie umiejętności. Ciało Chrystusa jest okaleczone, ponieważ funkcjonujemy tylko w oparciu o to, co po ludzku jest możliwe. Paul realized there is something of his supernatural life that belongs to me and by faith I can get hold of it. Paweł odkrył tą prawdę, że w e, ponadnaturalnej rzeczywistości jest coś, co należy do niego i poprzez wiarę można tam sięgnąć i to wziąć. I guarantee you, half an hour in the presence of the Lord is gonna invigorate you and strengthen you much more than any other thing you could do. I ja gwarantuję wam to, że pół godziny spędzone naprawdę w obecności Bożej da wam siłę i da wam takiego kopa jak żadna inna rzecz. We waste so much energy trying to refresh ourselves and in the end not refreshed. My tracimy tak wiele siły i energii próbując się w jakiś sposób zregenerować, odświeżyć, a na, i na końcu y, jesteśmy jeszcze bardziej zmęczeni niż na One początku. Of the great heroes of faith is called Smith Wigglesworth. E, jednym z bohaterów wiary był człowiek, który nazywał się Smith Wigglesworth. He raised the dead. On wskrzeszał zmarłych powerful man of God. To był potężny e, moc, e, mąż Boży. I had two personal friends that were acquaintances of him. I ja e, mam dwóch przyjaciół, ludzi takich, których znam osobiście, oni byli z nim, oni znali go. So one day he was asked this question. I pewnego dnia ktoś zadał mu pytanie. Smith, do you never do anything to relax? Smith, czy ty nigdy nie próbujesz się jakoś zrelaksować? He said, oh yes, I relax in the presence of the Lord. On mówi, ależ oczywiście, że tak. Ja odpoczywam w obecności Pana. If your heart is not convinced of the grace How is your faith life gonna work? Jeżeli twoje serce nie jest przekonane o naturze łaski, to jak ma zadziałać wiara w twoim życiu? But here's the problem. I tutaj jest to sedno problemu. If your heart is not convinced of the grace of God, jeżeli twoje serce nie ma przekonania o łasce Bożej, you will always have to try to use your faith to get God to do something that he already has done. Zawsze będziesz próbował użyć wiary w taki sposób, żeby zdobyć od Boga coś, co on już dla ciebie uczynił. We have God's favor. My mamy Bożą przychylność. We don't have to try to convince him to heal us, to prosper us, we have to convince our own hearts, not him. My nie musimy przekonywać Boga o tym, żeby nas uzdrowił, żeby się o nas troszczył, żeby nam e, dał powodzenie. E, to my musimy przekonać nasze serca, żeby zaczęły w to wierzyć. I have such a deep Gryzie się teraz w język. something against the religious spirit. Ja naprawdę mam taką, takie głębokie uczucie, które nie, którego nie chcę nazywać po imieniu, bo obiecałem, że będę grzeczny i to uczucie się kieruje przeciwko duchowi religijnemu. Blech. Aż mi skręca w środku. I ten duch religijny sprawia, że mam ochotę się zwymiotować. Why? Dlaczego? Because with a religious spirit you are never at peace. Dlatego, że jeżeli e, e, du, działasz w duchu religijnym, to nigdy nie masz pokoju. You are never quite good enough. Nigdy nie, ma, nie jesteś wystarczająco dobry. So instead of the whole life of faith becoming a fun journey with the supernatural God, it becomes stress. I wtedy ta podróż wiary, która e, ma być dla nas ogromną radością i frajdą, e, staje się jednym wielkim stresem. So you have to balance your faith life więc musisz e, zbalansować, zrównoważyć swoje życie wiary łaską. Grace will enable you Łaska umożliwi tobie to live way beyond all your natural e, abilities. życie daleko wykraczające poza twoje naturalne zdolności. But grace can only be received by faith. Ale łaskę możesz otrzymać tylko przez wiarę. See, that's the thing. Wiecie, tutaj o to chodzi. You can't earn it. Nie można zasłużyć na łaskę. You have to receive it. Musisz ją przyjąć. By simple faith. Przez prostą wiarę. You have to simply make a choice. God, I believe I have your favor. Musisz po prostu dokonać wyboru i powiedzieć: Because Boże, Bible, wierzę, że mam Twoją wiarę. Because the Bible says so. Ponieważ mówi tak Biblia. I'm loved, pure, holy, accepted, perfect. jestem, Thank you. jestem kochany, jestem czysty, jestem święty, jestem zaakceptowany, przyjęty. To jest proste. Kropka. Faith without grace is never gonna work. Wiara bez łaski nie będzie działać. But if we learn to balance our faith life with grace, we will ale jeżeli nauczymy się równoważyć naszą e, wiarę łaską, będziemy mogli dokonywać niezwykłych rzeczy w królestwie. So you have to I don't have time to teach about grace. I've done enough. We have it on some e, MP3. E, ja nie mam w tym momencie czasu, żeby nauczać was na temat łaski. Już przerabialiśmy ten temat, można sobie odsłuchać na nagraniach z poprzednich follow-upów. Ale e, musi być to częścią naszego życia wiary. Friends, I have no faith in my faith. E, przyjaciele, ja nie mam wiary w moją wiarę. I simply use the faith of God. Ja po prostu korzystam z wiary Boga. I've learned to convince my own heart and to dream and meditate. I will teach you this today. Ja, nauczy, ja nauczyłem się przekonywać moje własne serce, rozmyślać nad tym, medytować nad tym. You know, no, I'll talk about this later. But anyhow, pogadamy o tym jeszcze. And anyhow, it's the grace of God that enables me to live a life of faith. Więc to łaska Boża uzdalnia nas do prowadzenia życia wiary. When you wake up in the morning, you already have his favor. Kiedy budzisz się rano, już masz jego przychylność. He already is for you. On już jest za tobą. You know, some of you religious people, niektórzy and I z don't was, say this in a, in a judging sense. niektórzy z was, religijni e, ludzie siedzący tutaj, i ja nie mówię tego e, tak, żeby kogokolwiek osądzić. I'm not saying this in a critical sense. To nie mam tutaj na myśli krytykowanie kogokolwiek. Because the religious people is constantly trying to influence every Christian heart. The religious spirit. Constantly. E, dlatego, że ja mówię o tym, dlatego, że duch religijny próbuje ciągle wpływać na serca ludzi wierzących, na serca chrześcijan. And the reality is for 1900 years of church history, the church has not walked in grace. It's a fact. I prawda jest taka, że przez 1900 lat historii Kościoła Kościół nie chodził w łasce i jest to fakt. That's What the devil has achieved. I to, to, jest, y, to udało się diabłu osiągnąć. So I'm not saying this in, in, a, in a judging sense. Więc ja nie mówię tego, żeby kogokolwiek osądzać. But This is what I'm trying to tell you, some of you religious people. Ale dlaczego, co próbuję wam powiedzieć? Niektórzy z was, religijni ludzie. You have to do what I did for a long time. Musicie zrobić y, to, musicie robić to, co ja robiłem przez długi czas. Every morning I said, God, I renounce righteousness by works. Ja, ja przez, przez długi czas budziłem się rano i mówiłem do siebie i mówiłem, ja o, o, wyrzekam się sprawiedliwości z uczynku. I turn away from it. Ja odwracam się od tego, od tego sposobu myślenia. I don't want it. Ja nie chcę go. It is so deeply rooted in our hearts. Dlatego, że y, ta y, Mm, ta, pra, ta, ta, sprawiedliwość z uczynków jest bardzo głęboko zakorzeniona w naszych sercach. Because of many reasons. Z, z, wielu powodów jest tak. One of the reasons is that the devil successfully used Hollywood to rewrite our hearts. E, jeden z powodów jest e, taki, że diabłu udało się e, wykorzystać Hollywood, aby zapisać nasze serca inną treścią. It's something that Christians don't like me to talk about it because they think I'm legalistic, but I'm not. I to jest coś, o czym wielu chrześcijan nie lubi, kiedy głoszę, ponieważ myślą, że jestem legalistą, ale to nieprawda. I will teach you today what the Bible talks about this. Ja y, dzisiaj y, będę mówił więcej na temat tego, co mówi Biblia. Not, about, not about Hollywood, but nie o Hollywoodzie, ale o naszym sercu. So, think about this. Więc pomyślcie. How many of you like action movies? E, kto z was lubi filmy akcji? Ręka w górę. Don't be afraid, my wife loves Nie bójcie się, moja żona też się uwielbia. Okay, the rest of you are lying. Dobra, reszta z was e, kłamie. Well, that's okay. Dobrze, niech tak będzie. Because I don't believe that only about eight people in here like action movies. E, on zobaczył tylko osiem rąk. Podnieście jeszcze raz, wszyscy, którzy lubicie filmy akcji. There you go. That's more like the truth. No. But anyhow. No, bądź co bądź. What happens? Co się dzieje? We watch an action movie. Oglądamy film akcji. There's a bad guy, there's a good guy. Mamy dobrego bohatera i złego bohatera. The bad guy is really, really mean. I ten zły bohater jest naprawdę wredną szują. I talked about this to Debbie just this week. She said, you should write a movie. I <laughs> opowiadałem o tym ostatnio Debbie, jak rozmawialiśmy i powiedziała, że powinienem scenariusz napisać do filmu. So the bad guy is really, really bad. Więc ten zły bohater jest naprawdę wredny. Just evil, kills everybody. On jest po prostu, on jest strasznie zły, on morduje wszystkich. He rapes little children. On gwałci małe dzieci. The most evil, evil bad guy. W ogóle najgorszy z najgorszych z najgorszych. Now the good guy comes. No i teraz pojawia się ten dobry bohater. What does the good guy do? Co robi ten dobry? He begins to fight against the bad guy. Zaczyna zwalczać tego złego. The bad guy strong. Ten, ten zły jest silny. The good guy gets injured. E, ten dobry y, jest zraniony, Zraniony. Somehow ale w jakiś sposób in the end, na samym końcu the good guy ten dobry kills the bad guy. zabija tego złego. And everybody says, What a good movie. I wszyscy mówią, jaki dobry film. It's a defiance of the message of grace. Taki film to jest e, pogarda, to jest e, dla, krzy, dla krzyża Jezusa, so we write, dla poselstwa łaski. So A my nasze serca napełniamy taką treścią, takim przekazem. A religion of works. To jest religia uczynków. The bad guy got what he deserved. Ten zły dostał to, co mu się należało. So now we come to God. I przychodzimy do Boga. I, diabeł mówi do nas, patrz co zrobiłeś tu, patrz co zrobiłeś tu, patrz co tam zrobiłeś. Now we don't believe God can give us anything because we are the bad guys. I nagle zaczynamy wierzyć w to, że Bóg nam nic nie może dać, bo nagle to my jesteśmy tymi złymi. In the gospel of grace. Ale w Ewangelii łaski. The good guy gets killed. Dobry gość, dobry bohater zostaje zabity. He gets tortured. Jest torturowany. He gets brutally beaten. Jest w brutalny, okrutny sposób zbity. By the bad guy. Przez tego złego gościa. And when the whole movie comes to an end. I kiedy film się kończy. The bad guy receives everything that belonged to the good guy. Ten zły gość dostaje wszystko, co należy do tego dobrego. That's the real movie of grace. To jest prawdziwy film o łasce. Jesus was cursed so that you can be blessed. Jezus został skruszony, przeklęty po to, żebyś ty był błogosławiony. But we've been told by Hollywood that's a bad movie. Ale nam Hollywood wmawia, że to nie jest dobry film. If the bad guy gets the punishment, that's good. Jak ten jak zły bohater zostanie ukarany, to wtedy będzie dobry It's film. It's a defiance of grace. Nie, to jest zniewaga łaski. In my gospel. W mojej Ewangelii. I am the rapist. Ja jestem gwałcicielem. I am the murderer. Ja jestem mordercą. I mordercą. Am the thief. Ja jestem złodziejem. I am the criminal. Ja jestem przestępcą. Jesus is the good guy. Jezus jest tym dobrym bohaterem. Never did anything wrong. Nigdy nie uczynił niczego złego. He said, Let me take your punishment. I powiedział: Pozwól mi przyjąć karę za twoje przewinienia. Let me give you everything that I have. I pozwól dać mi pozwól mi dać tobie wszystko co ja posiadam. And on top of that, let me give you my perfect nature and make you the good guy. A co więcej, pozwól da mi dać tobie moją doskonałą naturę i stać staniesz się wtedy tym dobrym bohaterem. I'm the good guy? Ja jestem dobrym? Sure. Tak. Go to God. Idź do Boga. Take anything you want because I now you're the good guy. Weź wszystko, czego potrzebujesz, bo teraz ty jesteś tym dobrym bohaterem. But, but, but I didn't do anything. Ale ja... I, can. I didn't do anything. Ale ja nic nie zrobiłem przecież, żeby to... I didn't do anything to make things right. Ja, ja nie zrobiłem nic, żeby uporządkować to moje życie. No, but I did. Nie, nie zrobiłeś, ale ja zrobiłem za ciebie. Go to God. Idź do Boga. Tell him What Powiedz mu, czego potrzebujesz. Tell him you want life of victory. Powiedz mu, że chcesz życia zwycięstwa. Tell him you want life abundantly. Powiedz mu, że potrzebujesz, że chcesz obfitego życia. Tell him you want to prosper. Że chcesz, żeby ci się powodziło. Tell him you want to live in health. Że chcesz żyć w zdrowiu. Tell him you want to live by the supernatural power of the kingdom. Że chcesz żyć w, po, w ponadnaturalnym y, y, y, królestwie. And when he asks you, why should he give it to you? A kiedy zapyta się ciebie, dlaczego miałbym ci to dać? Tell him with smile on your face because now I'm the good guy. Powiedz mu z wielkim uśmiechem na twarzy, bo teraz to ja jestem tym dobrym bohaterem. Because I'm in Christ, therefore I'm the good guy. Ponieważ jestem w Chrystusie, i, a on jest dobrym bohaterem, that's, dobrym gościem. That's the radical message of grace. To jest radykalne przesłanie o łasce. And faith without grace is never going to bring results. I wiara bez łaski nigdy nie przyniesie rezultatów. So we have to balance those two things together. My musimy zrównoważyć te dwie, te dwie rzeczy. Your heart has to be convinced of the message of grace. I twoje serce musi być przekonane o przesłaniu łaski. See, the more convinced my heart is, im bardziej moje serce jest przekonane of my favor that I now have with God, przekonana o tej przychylności, jaką ja otrzymałem od Boga, the more the faith life will become incredible fun. E, tym bardziej życie wiary staje się wielką frajdą. Because my faith life starts that I already have favor. Dlatego, że moje życie wiary wypływa z tego faktu, że ja już mam Bożą przychylność. But if you don't balance grace with faith, Ale jeżeli nie będziesz równoważył łaski e, wiarą, you constantly have to move to the place of favor. Now you can believe Wtedy będziesz musiał e, wejść na tą drogę ciągłego przybliżania się do miejsca uzyskiwania Bożej przychylności. That's, that's not true biblical faith. To nie jest prawdziwa biblijna wiara. True biblical faith is an absolute conviction of the heart. Dlatego, że prawdziwa biblijna wiara to jest całkowite przekonanie w sercu. So I dare to say today, Więc e, dzisiaj mam odwagę powiedzieć. Nobody can live a radical life of faith unless the grace że nikt nie jest w stanie prowadzić życia radykalnej wiary, jeżeli w jego sercu nie jest y, ugruntowane objawienie łaski. So you have to renounce any religious thoughts. Więc musisz wyrzec się wszelkich religijnych myśli. And you have to balance faith with grace. I e, z, zrównoważyć wiarę łaską. It is so against our natural thinking. I to jest coś, co sprzeciwia się naszemu naturalnemu ludzkiemu sposobowi myślenia. It is somehow built in our human natural to jest tak, w jakiś sposób tak e, wbudowane, wmontowane w naszą e, ludzką, ziemską osobowość. That what we get from God depends on what we do. To przekonanie, że e, otrzymujemy od Boga tylko to, na co zasłużyliśmy poprzez nasze, nasze zachowanie, nasze, to, co God robimy. God does not need your fasting. Bóg nie potrzebuje Twoich postów your fasting in fact is worthless before God. Twój post tak naprawdę jest bezwartościowy przed Bogiem. You're not gonna convince him to give you something because now you deny yourself food. Bo nie przekonasz go, y, żeby zrobił coś z tego powodu, że odmówiłeś sobie jedzenia. You fast for yourself, not for him. Ty pościsz dla samego siebie, a nie dla niego. You fast to change your heart, not his mind. Ty pościsz po to, aby zmienić swoje serce, a nie jego, y, jego umysł, jego myślenie, jego zdanie na twój temat. I like this sentence. never said this before, but I like it. Podoba mi się to zdanie. Ja nigdy wcześniej go nie wypowiedziałem, ale ono, ono jest fajne. There is a revelation in there. A jest w tym objawienie. You fast to change your heart, not his mind. Mhm. Ty pościsz po to, aby zmienić swoje serce, a nie jego zdanie na jakiś temat. He already has made up his mind. On już postanowił. Fasting has to do with me. Post dotyczy mnie. See, time spending with God is with for me, not for him. Spędzanie czasu z Bogiem jest ważne dla mnie nie jest dla niego, tylko dla mnie. Reading my Bible has nothing to do with him, it's all about me. Czytanie Biblii nie jest nie ma nic wspólnego z nim, tylko ze mną. We have to really change this mentality. My musimy zmienić tą, tę mentalność, ten sposób myślenia. Another things that we need to balance faith with is praise. E, inną rzeczą, którą potrzebujemy, e, której potrzebujemy używać, aby zrównoważyć wiarę, jest, e, jest chwała. The Bible connects oddawanie the, The Bible connects this several times. I w Biblii jest to połączenie między wiarą a oddawaniem czci, wielbieniem, jest kilka razy wspomniane. I'm deliberately not saying worship and saying praise. Ja celowo nie używam tutaj słowa uwielbienie w tym sensie, jak mamy czas uwielbienia na przykład w kościele, do śpiewanie. Have, do you have two different words in Polish? Not really? No. We will get it <laughs> somehow. Okay, because in in the Bible there are two different languages. But anyhow, let's just talk about praise. Porozmawiajmy o oddawaniu chwały, o oddawaniu czci. O wychwalaniu Boga, o dziękczynieniu. I, I'm in, I'm right in the midst of writing a book called Radical. E, jestem właśnie w trakcie pisania książki pod tytułem e, Radykalny. It's called 21 Days to be a radical disciple of Jesus. To jest e, podtytuł tej książki brzmi 21 dni na stanie się radykalnym uczniem Jezusa Chrystusa. And one of the chapters I'm writing is this. I jeden z rozdziałów w tej książce mówi o takich rzeczach. There are 21 radicals. Że jest 21 takich radykalnych stwierdzeń. One of them is radical thanksgiving. Czy takich radykalnych postaw. I jedna z nich to jest radykalne dziękczynienie. The Bible says, give thanks for God all times. Biblia nawołuje nas do tego, abyśmy składali dziękczynienie Bogu w, y, zawsze. Nobody can live a life of faith unless he balances it with praise and thanksgiving. E, nikt nie jest w stanie prowadzić życia wiary, jeżeli nie będzie równoważył go e, dziękczynieniem i oddawaniem chwały. You, can, you cannot say I believe God for my healing. Nie możesz powiedzieć, wierzę, że Bóg y, ma dla mnie uzdrowienie. A potem y, łazić dookoła i narzekać, jak to wszystko jest, jak jest źle, jak się źle czuję i w ogóle. Faith always has to be expressed. Wiara musi być wyrażana. Through our mouth. Przez nasze usta. So we have to make a life of praise part of our life. Więc my musimy y, uczynić y, my musimy zacząć praktykować życie e, oddawania czci, życie wychwalania, życie dziękczynienia. How many people pray when they have problems? Jak wielu ludzi modli się, kiedy ma problemy? But forget an important part. Ale zapomina w tej modlitwie o pewnej ważnej części. Many years ago God spoke to me about worrying. E, wiele lat temu Bóg przemówił do mnie w szczególny sposób na temat martwienia się. Because I used to worry a lot. Dlatego że ja byłem człowiekiem, który dużo się martwił. When I was in Bible school they called me the mighty worrier. <laughs> jak byłem w szkole biblijnej, to nazywali mnie takim potężnym martwicielem, ale tutaj jest gra słów w języku angielskim. Te słowa brzmią e, wojownik i zamartwiający się brzmią podobnie. So jest jedna God, literka inaczej. E, I Bóg powiedział do mnie wtedy, jeżeli e, kiedykolwiek będziesz się zamartwiał z jakiegoś powodu, to wiedz, że wtedy grzeszysz. And I thought, then everybody sins. Ja sobie pomyślałem wtedy, to wszyscy grzeszą. Because everybody worries. Bo wszyscy się martwią. But you know, I came to a place of living really basically a very free life. Ale wiecie, no, ja doszedłem do takiego momentu, gdzie naprawdę mogę powiedzieć, że moje życie jest pozbawione martwienia się, zamartwiania się. You know, worrying is only a sign of unbelief anyhow. Wiecie, zamartwianie się jest tylko objawem niewiary, bądź co bądź. You worry because you don't believe God is in control of your life. Martwisz się, ponieważ nie wierzysz, że Bóg ma kontrolę nad twoim życiem. You worry because you've done things wrong and now believe because you've done things wrong. Now it's all a mess and God is is out of the picture. Y, martwisz się, ponieważ y, zrobiłeś coś nie tak jak trzeba i teraz sobie myślisz, że ponieważ zrobiłeś rzeczy nie tak jak należało, no to teraz Bóg już się tobą nie zajmie, już w ogóle jest sprawa załatwiona, pogrzebane, pozamiatane i so wziąć i umrzeć. That's to jest niewiara. So many people begin to pray when they worry. Więc ludzie, wielu ludzi zaczyna się modlić w momencie, kiedy, e, kiedy, się, zaczynają, kiedy się martwią o coś. So look what the Bible says. Zobaczcie, co Biblia mówi o Philippians tym. 4, verse 6. E, Filipian, list do Filipian, czwarty rozdział, szósty werset. Be anxious for nothing. Nie troszczcie się o nic. But in everything. Ale we wszystkim. Not some things, everything. Nie w, w pewnych rzeczach, we wszystkim. By prayer and supplication. E, w modlitwie i błaganiach. With thanksgiving. Z dziękczynieniem. Let your request known to God. Powierzcie prośby wasze Bogu. So if you pray, if you come to God when you worry and say, "Okay God, I'm going to commit this to you. I'm going to release this to you." Więc kiedy martwisz się i przychodzisz z tym do Boga i mówisz: "Dobrze, Panie, ja tobie to poddam, ja tobie to oddaję, ja, ja chcę się tego pozbyć i złożyć to na ciebie." But if you don't Ale jeżeli oprócz tego nie zrównoważysz tej modlitwy dziękczynieniem, Bogiem, to to nie ma nic wspólnego z tym wersetem. Why is this so important? Dlaczego to jest takie ważne? Because true faith gives thanks for what it's going to receive before it sees it with the natural eyes. Dlatego, że wiara dziękuje za rzeczy, które otrzyma e, dopiero później, za rzeczy, których jeszcze nie widać ludzkimi oczami. That's true faith. To jest prawdziwa wiara. So you come before God. Więc stajesz przed Bogiem. You say, God, look at this situation. I mówisz tak, Boże, spójrz na tą sytuację. Look at this problem. Zobacz na ten problem. I get hold of you. Ja chcę teraz się ciebie uchwycić. Your word promises. Twoje słowo obiecuje mi. This is what you say to me to są Twoje słowa, y, które do mnie wypowiedziałeś. Now I believe this. Więc ja będę w to wierzyć. I will not worry. Ja nie będę się martwić. And that's where most people stop. I to jest najczęściej miejsce, w którym większość chrześcijan się zatrzymuje w swojej so modlitwie. Now the next five hours, I potem przez pięć następnych godzin, when all the thoughts come back, kiedy te wszystkie zamartwiające się myśli wracają, using all their energy not to worry. To ci e, chrześcijanie całą swoją energię wkładają w to, żeby się nie martwić. You know what I do? A wiecie, co ja robię? I balance it with praise. Ja e, równoważę tą modlitwę dziękczynieniem, chwałą dla Boga. I simply say, thank you, Jesus. Ja po prostu mówię, dziękuję Tobie, Jezu. It's taken care of. E, już się tym zająłeś. Thank you, Jesus. Dziękuję Tobie, Jezu. Złożyłem to na Ciebie, to jest w Twoich rękach, to już nie jest mój problem. Thank you, Jesus, I let this go, it's not my problem. Dziękuję Tobie, Jezu, ja już się tego pozbyłem, to już nie jest moja sprawa. And I said, learn to simply act like this. I, i, e, i e, when I learned to act like Kiedy this, nauczyłem się działać w taki sposób, postępować w taki sposób, to balance my faith life with the constant life of thanksgiving, e, kiedy nauczyłem się równoważyć moje życie wiary ciągłym dziękczynieniem, suddenly all the worries disappear. nagle z mojego życia zniknęły troski. My potrzebujemy, my musimy e, równoważyć e, wiarę oddawaniem czci i dzięko, dziękczynieniem. If you don't have a thankful heart, you don't truly believe. Jeżeli nie masz wdzięcznego serca, to znaczy, że tak naprawdę nie wierzysz. That's a hard thing to say, but it's true. I to jest taka bolesna prawda, ale tak jest. A believing heart is a thankful heart. Dlatego że serce wierzące jest sercem wdzięcznym. In the middle of the difficult situation. W pośrodku jakiejś trudnej sytuacji. You need this mixture in the life of faith. Potrzebujesz tej mieszanki w twoim życiu wiary. <laughs> I remember. Pamiętam taką sytuację. About a year and a half ago. Jakieś półtorej roku temu. We traveled for several weeks. Byliśmy w podróży przez wiele tygodni. And it's always hot where I live. I tam gdzie ja y, mieszkam zawsze jest gorąco. And we traveled back home after being gone for weeks, Debbie and me. I wróciliśmy do domu naprawdę po takiej wielotygodniowej podróży, Debbie i ja. We came home to our apartment. I e, wróciliśmy do naszego mieszkania. We had only lived in Brazil for I don't remember three or four months maybe. I to było gdzieś po tym jak jakiś, po jakichś trzech miesiącach po tym jak przeprowadziliśmy się do Brazylii. We were very tired from the journey. Byliśmy bardzo zmęczeni podróżą. We had flown through the night. Lecieliśmy przez całą noc. Came to apartment, it was night, it was dark. E, przyjechaliśmy, dotarliśmy do naszego mieszkania, była noc, było ciemno. I opened my apartment door, Otworzyłem drzwi od mieszkania, on the light, zapaliłem światło and there was no light. i nie było światła. There was no power. Nie było prądu. So then I tried to turn on the flashlight from my phone, e, Próbowałem e, załączyć latarkę na mojej komórce, find my way in my apartment, znaleźć jakąś drogę w tym moim mieszkaniu and the stench was just unbelievable stench, the smell. I smród w tym mieszkaniu był niewi niewiarygodny. So I followed the smell. Więc poszedłem tak po zapachu, <laughs> po came, linii zapachu. Came from the kitchen. I dotarłem do kuchni. There was blood on the floor. Na podłodze była krew. By the fridge. Pod lodówką. I opened the refrigerator. Otworzyłem zamrażarkę. And there were maggots, hundreds of maggots, spoiled meat all over the place. I tam było po prostu mnóstwo y, zepsutego, gnijącego mięsa wszędzie dookoła. It was a brand new fridge. It was a brand new refrigerator. To była y, nowiusieńka lodówka, nowiusieńka zamrażarka. Somebody three years ago ktoś trzy lata temu did not pay the electricity bill one month. nie zapłacił y, rachunku za elektryczność za jeden miesiąc. Three years ago. Trzy lata temu. And the Brazilians decided, Let's turn off his power. I nagle e, Brazylijczycy postanowili, o, w tym mieszkaniu był niezapłacony rachunek, to odetniemy im prąd. So my apartment was without power for weeks in very hot climate. Więc w tym bardzo gorącym klimacie moje mieszkanie było bez prądu przez wiele tygodni. So all the meat was rotten and filled with maggots. Więc całe to mięso było, e, ono było całkowicie you know, maggots, zgniłe i zepsute little... i tam było rob, takie robale. So as I opened the fridge and saw this, obrzydliwe. <laughs> Więc kiedy otworzyłem lodówkę i to zobaczyłem, Debbie went, mm. to Debbie się prawie pożygała. And she started to complain. I zaczęła narzekać. And walked out of the kitchen. She walked out of the kitchen. I wyszła z kuchni. So I walked after and I grabbed her and I said, "Come on, baby." Więc wyszedłem <laughs> za nią i wziąłem ją za rękę i powiedziałem: "Chodź, chodź, kochanie." What do we do? Co teraz robimy? I opened the fridge door again. Otworzyłem znowu drzwi lodówki. What do we do? I powiedziałem: "Co teraz robimy?" Mm. No. Nie. What do we do? Co robimy? Come on. Go, dawaj, dawaj. Okej. No dobra. Thank you, Jesus. Dziękuję Jezu. No. Nie. That's the wrong attitude. Nie, tak to robimy. Nie, zła Come postawa. On. No dawaj, kochanie. Thank you, Jesus. Dziękujemy Thank Jezu. You, Jesus. Dziękujemy, Panie Jezu. Thank you. Dziękujemy. Life is good. Życie jest dobre. are in control. Ty masz kontrolę nad wszystkim. So Więc zaczęła chodzić po kuchni i dziękować Jezusowi. Why? Dlaczego? Because the Bible says give thanks for everything. Dlatego, że Biblia mówi dziękujcie za wszystko. It doesn't just say give thanks in everything, it says give thanks for everything. Nie jest tylko napisane dziękujcie we wszystkich y, sytuacjach i okolicznościach, ale dziękujcie za wszystko. 1 Thessalonians 5 and Ephesians chapter 5. E, e, pierwszy te, list do Tesaloniczan, piąty rozdział i Efezjan, piąty rozdział. Why? Dlaczego? Why are we commanded to always be thankful? Dlaczego y, nakazuje się nam, abyśmy byli zawsze wdzięcznymi? Because faith And thankfulness and praise always go together. Dlatego, że wiara, wdzięczność i oddawanie czci zawsze idą w parze. If I believe that everything works together for good, I can say thank you Jesus for rotten meat and maggots in my fridge. Jeżeli ja wierzę w to, że wszystko współdziała ku dobremu w moim życiu, to ja mogę podziękować Jezusowi za zepsute, zgniłe, zarobaczone mięso w lodówce. True? Prawda? My unthankfulness is in reality a sign of my unbelief. E, mój brak wdzięczności, moja niewdzięczność jest oznaką mojej niewiary. Oh, my life is in the hands of the electricity company. O nie, moje życie jest przecież złożone w ręce y, e, elek, y, e, Tauronu. My life is in the hand my life is in the hand of circumstances. Moje życie jest przecież e, w rękach okoliczności. Suddenly there is no more difference between Christians and non-Christians. Jeżeli myślimy w taki sposób, to nie ma różnicy pomiędzy chrześcijanami i niechrześcijanami. They are happy too when everything goes right. Oni też potrafią się cieszyć, kiedy im w życiu wszystko wychodzi. But they cannot say thank you Jesus when everything goes wrong. Ale oni nie potrafią być wdzięcznymi, nie powiedzą, nie potrafią podziękować Jezusowi, kiedy się wszystko wali. In reality it expresses Your heart of faith. Tak naprawdę e, to, to, co mówisz, to wyraża rzeczywistość twojego serca. And there is another important thing. I jest w tym jeszcze jedna ważna rzecz. If you begin to mix faith with praise. Jeżeli zaczniesz e, e, łączyć ze sobą, mieszać wiarę i oddawanie czci, wychwalanie Boga, Your focus changes zmieni się twoja, twój punkt skupienia, twoja koncentracja. It suddenly changes. Nagle się to zmieni. Because people try to live a life of faith and all they do is concentrate on their problem. Dlatego, że ludzie próbują prowadzić życie wiary, ale jedyne co robią to jest skupianie się na swoich problemach. No, look at the finished work of the cross. Nie, ty spójrz na zakończone, dokonane dzieło krzyża. God is in control. To Bóg ma kontrolę. Listen people, I am naturally not a happy person. Słuchajcie, ja z natury nie jestem e, takim szczęśliwym szczęśliwym, radosnym człowiekiem. That's not my natural temperament. To nie jest mój temperament po ludzku. I used to be the most unstable person emotionally that you can imagine. Ja kiedyś byłem e, strasznie niestabilnie, niestabilną e, emocjonalnie osobą. Three times I tried to kill myself. Trzy razy próbowałem e, popełnić samobójstwo. I was emotionally up and down, up and down to był taki emocjonalny roller coaster, u góry na dole, u góry na dole. I've simply learned to obey the Bible and it works. Ale po prostu nauczyłem się, e, jak być posłusznym Biblii i to zadziałało. The Bible always works if you believe it and obey Dlatego, że Biblia zawsze działa, jeżeli wierzysz w to, co ona mówi i jesteś posłuszny. Ale jeżeli nie będziesz e, wierzył w, w to, co jest napisane w Biblii i nie będziesz temu posłuszny, to, to ta wiara nie zadziała, nic nie zadziała. In Isaiah 54 verse 1. E, Księga Izajasza, wers, rozdział 54. It, verse 1. Werset pierwszy mówi tak. It says this. Sing, O barren one, you who have not born. Śpiewaj niepłodna, która nie rodziłaś. Break forth into singing and cry aloud, you who have not labored with child. Wykrzykuj radośnie i wesel się ty, która nie zaznałaś bólów. What a thing to say. Co, co, co tutaj, jaka, o czym tu jest mowa? How can God say to a woman in a crisis, hey, just sing? Jak Bóg może powiedzieć do kobiety w kryzysie po prostu śpiewaj? Barrenness was considered a curse in the Hebrew culture. E, w kulturze hebrajskiej niepłodność była uważana za przekleństwo. If a woman in the Hebrew culture was barren, it was a sign that God had cursed her and rejected her. W kulturze e, hebrajskiej, jeżeli kobieta była niepłodna, była to oznaka tego, że Bóg ją przeklął i ją odrzucił. It's written in the Bible. I to jest napisane w Biblii. Deuteronomy chapter 28. This curse shall come upon you and one of them is barrenness. Jest 25 e, 28 e, rozdział 5 Księgi Mojżeszowej. Jest lista przekleństw e, czy klątw i jedną z nich jest niepłodność. So God is looking at the barren woman. Więc Bóg spogląda na niepłodną kobietę. And he's doing to her what I did to Debbie. I <laughs> ro, postępuje względem niej tak, jak ja postąpiłem względem Debbie. Come on. Chodź, chodź, kochana. Look at the fridge. Spójrz na lodówkę. Say thank you, Jesus. I powiedz, dziękuję Tobie, Jezu. Come on. Chodź, chodź. Thank you, Jesus. Dziękuję Tobie, Jezu. Nie chcę. Come on. No chodź. Thank you, Jesus. Dziękuję Tobie, Jezu. Life is good. Życie jest dobre. God does the same thing. Bóg tutaj dokładnie to samo robi. Why does God do this? Dlaczego Bóg tak postępuje? Because he is teaching her to mix faith with thanksgiving and praise. Dlatego, że on uczy y, tutaj tą kobietę, jak wymieszać, jak złączyć, połączyć wiarę z dziękczynieniem i z oddawaniem chwały. People, I'm not talking about positive thinking. I ludzie, ja nie mówię o jakimś pozytywnym myśleniu czy pozytywnym wyznawaniu. That doesn't work, forget it. Dlatego, że to nie działa, zapomnijcie o tym. Forget it. Zapomnijcie o tym. One of the inventors of positive thinking died heartbroken because people rejected her e, message. E, e, jeden z tych jakby założycieli, propagatorów tej całej teorii pozytywnego myślenia i wyznawania, on umarł ze złamanym sercem, ponieważ cierpiał z powodu odrzucenia przez ludzi. I'm not talking about this. Ja nie mówię o, o takiej teorii. I'm talking about a life of faith. Ja mówię o życiu wiary. Why can I look at the fridge full of and say thank you Jesus? Dlaczego ja mogę popatrzeć na taką lodówkę pełną zepsutego jedzenia i powiedzieć dziękuję tobie Jezu? Because I believe everything has to work together for my good, dlatego, even maggots in the fridge. Dlatego że ja wierzę w to, że, że wszystko współdziała ku mojemu dobru, nawet robale w mojej lodówce. Because I believe my life is in God's hand, not in the hand of circumstances. Dlatego że ja wierzę w to, że moje życie jest złożone w Bożych rękach, a nie w rękach okoliczności sprawiedliwości. Because I believe in the righteousness and the grace of God. Dlatego, że ja wierzę w sprawiedliwość i w łaskę Bożą. Not I'm positively thinking. Ja nie jestem jakimś y, osobą myślącą pozytywnie. But if I don't learn to live a life of thanksgiving and praise, it's in reality an expression of my unbelief. Ale jeżeli ja nie nauczę się prowadzić życia pełnego dziękczynienia i wychwalania Boga, to będzie to tak naprawdę wyrazem mojej niewiary. So why does God say to her, hey sing? Więc dlaczego Bóg mówi tutaj do tej kobiety śpiewaj, raduj się? Because God says for more are the children of the desolate than the children of the married woman. Bo, i tu mówi Pan, więcej dzieci ma porzucona niż ta, która ma męża. So God is saying, before you see the children, I want you to already sing and give praise. Bóg mówi do tej kobiety, zanim zobaczysz te dzieci, ja chcę, abyś ty już oddawała mi cześć, abyś dziękowała, abyś się cieszyła i śpiewała. Express your faith, my child. Wyraź swoją wiarę, moje dziecko. How? Ale jak? by singing, śpiewając, by praising me, oddając mi chwałę, by giving me thanks, od, dziękując mi. That's true faith. To jest prawdziwa wiara. We have to balance faith with praise. My musimy równoważyć wiarę y, oddawaniem czci i dziękczynieniem. Do you know, faith is really uh, it's like contagious. Wiara jest zaraźliwa. Życie wiary jest zaraźliwe. I always tell people. I always tell Debbie. Ja zawsze mówię Debbie. I say, sweetheart, you can make the most miserable person in the world smile. Ja mówię do, do Debbie zawsze tak, słuchaj kochanie, ty możesz sprawić, że najbardziej taka pognębiona i udręczona osoba na tej ziemi się uśmiechnie. Do you know, it's built, we don't wanna be miserable. My naprawdę nie, nie chcemy być tacy pognębieni. Do you enjoy hanging out? a day with depressed people? Czy, czy wy lubicie spędzić na przykład cały dzień z osobą, która jest w głębokiej depresji? Or with religious people? Albo z jakimiś religijnymi ludźmi? Or you hang out with happy, free czy people? wolicie spędzać czas z ludźmi, którzy są radośni i którzy są wolni? live a life of faith? Którzy żyją w wierze? Who believe everything is in God's którzy wierzą, że wszystko jest złożone w Bożych rękach. I że przez wiarę możemy to wszystko ściągnąć tutaj do naszego życia. I so much. Ja bardzo wiele podróżuję. So when I walk around at airports, więc, I always look for miserable people. Więc kiedy y, mam, y, jestem na lotnisku i czekam na samolot, to zawsze spaceruję i szukam takich pognębionych, z, y, udręczonych ludzi. I look for people who are specifically really angry at me. I, I szukam też y, ludzi, którzy siedzą z taką wkurzoną miną miną i są tacy, tacy, tacy po, po, y, pomarszczeni. Sometimes Debbie really embarrassed with me. Czasami Debbie y, się musi wstydzić za mnie. So I'll fight the, the grumpiest people. Więc ja szukam tych takich najbardziej, y, takich mruków, takich największych mruków. The strangers. Takich, ob, wiecie, obcych, nie? Nie znam ich. siedzą tacy narzekają na ten samolot i na tą linię lotniczą. So I'll go up. Oh, hello. Więc hmm. podchodzę do takiej osoby i mówię, dzień dobry. How are you doing? Jak się pan ma? You know, everybody has ever smiled back at me. Not one person has not smiled back at me. Nie zdarzyło się ani razu, żeby taka osoba nie uśmiechnęła się do mnie w odpowiedzi. W reakcji. Spróbujcie you have sami. To be sincere. Musicie być y, w tym uczciwi, szczerzy, tak? But, but I am sincere. Ale ja jestem taki. Just last week we were in a restaurant up in the Amazon. E, w zeszłym tygodniu byliśmy w restauracji w, e, w Amazonii. And the waiter was it was really terrible. I e, mieliśmy fatalnego kelnera. And one of our Christian friends like complained about the waiter. I jeden z naszych przyjaciół chrześcijańskich z naszej grupy chrześcijan zaczął narzekać na tego kelnera. He should give us better service. On powinien lepiej nas obsługiwać. We are in his restaurant. Jesteśmy przecież w jego restauracji. So I stop complaining about him. Let's make him smile. Więc ja powiedziałam, słuchajcie, przestańmy narzekać na tego kelnera, sprawmy, aby się uśmiechnął. So we did. Więc tak zrobiliśmy. He smiled. I on się uśmiechnął. You know, an attitude of praise and thanksgiving is incredibly infectious. E, ta postawa e, dziękczynienia i, po ich, chwa i chwały jest niesamowicie zaraźliwa. Besides, I'll teach you a little secret. I e, jeszcze zdradzę wam sekret. In the spiritual world there are smells, there are sounds and there are colors. W duchowej rzeczywistości istnieją zapachy, istnieją kolory i istnieją smells, sounds. Smells, sounds and colors. I ko kolory, smaki i zapachy. Some smells, sounds and colors are attractive to angels. I te rzeczy przyciągają anioły. Some smells, sounds and colors Niektóre zapachy, dźwięki i kolory are attractive to demons. E, przyciągają demony, są atrakcyjne dla demonów. Those who are attractive to demons are repulsive to angels and vice versa. I oczywiście te, które są atrakcyjne dla demonów, są obrzydliwe dla, e, demo, demon, dla aniołów i na odwrót. I'm simply telling you my experience, so you I can believe it or not. Dzielę się z wami moim doświadczeniem w tej materii, możecie w to wierzyć jak nie chcecie, to nie musicie. There are certain sounds and smells and colors that are highly attractive to the angelic world. Są pewne e, zapachy, kolory i dźwięki, które są takie pociągające dla duchowego świata. Complaining is highly attractive to demons. I narzekanie bardzo mocno przyciąga demony. Self-pity is probably more attractive than anything else. A użalanie się nad sobą jeszcze bardziej. Very attractive. Jest, użalanie się nad sobą jest niezwykle e, interesu, ciekawe, pociągające dla demonów. Radical praise is very repulsive to the demons. A radykalne e, oddawanie chwały jest obrzydliwe dla demonów, jest odrzucające. They don't like that. Demony tego nie lubią. They run. One uciekają. Look at the Bible. Zobaczcie, co mówi Biblia. Psalm 149, verse 6. Psalm 149, werset 6. Let the high praises of God be in the mouth and the two-edged sword in their hand. Niech w ustach ich będzie uwielbienie Boga, a miecz obosieczny w ich ręku. So my praise in my mouth is a sword in my hand. Więc y, uwielbienie jest uwielbienie e, Boga w moich ustach i miecz w moich rękach. So now I have a simple question. Więc mam pytanie do was. Who do you want to attract, demons or angels? E, kogo chcecie przyciągać, anioły czy demony? Make a choice. To jest wasz wybór. Fill your house with complaining. No, wypełnijcie wasz dom narzekaniem. You might as well simply open the door and say, "Welcome demons." Wiecie, możecie zrobić też inaczej. Otwórzcie po prostu drzwi i powiedzcie: "Zapraszamy demony na sofę." Or make another choice. Albo możecie inaczej zrobić. Fill your house with radical thanksgiving as an expression of your faith. Wypełnijcie wasz dom e, radykalnym e, dziękczynieniem jako wyraz waszej wiary. Or you just open the door and say angels you're welcome in my Albo po prostu otwórzcie drzwi waszego mieszkania i powiedzcie anioły Zapraszamy was. The spiritual world is absolutely real. Duchowy świat jest absolutnie realny. People have asked this question, can the devil read your mind? E, ludzie czasami pytali mnie, czy diabeł umie czytać w myślach. He doesn't have to. On nie musi. He doesn't have to. On nie musi. Absolutely not. W ogóle mu to niepotrzebne. He throws some thoughts into your brain. On wrzuca w twój umysł pewne myśli. And then he watches your reaction. I potem patrzy jak zareagujesz. Your reaction brings sounds, colors and smells and he knows exactly what's going on. Twoja reakcja e, e wywołuje pewne zapachy, kolory e, i zapachy, <laughs> kolory i dźwięki i on już wszystko wie. Another thing we have to balance faith with jest kolejna rzecz, którą, e, której potrzebujemy używać, aby zrównoważyć wiarę. I to będzie e, ostatnia część tego nauczania przed przerwą. Is love. Jest to miłość. Galatians 5 verse 6 says this. Galacjan 5 rozdział i 6 werset mówi tak. For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision avails anything but faith working through love e, bo w Chrystusie Jezusie nic nie znaczy obrzezanie ani nieobrzezanie, ale wiara czynna w miłości. This is the Greek meaning. I powiem wam, jakie jest znaczenie tego wersetu, e, jakby tłumaczone bezpośrednio z greckiego oryginału. Faith energized by love. To jest wiara, która jest e, e, uaktyw, uaktywniona i napełniona energią poprzez miłość. Jeżeli chcesz, aby twoja wiara działała, ona musi zostać napędzona przez twoją miłość. It's like having a perfect brand new BMW M5. To jest tak jakbyś miał takiego super nowego BMW M5. With no gasoline. BMW? M5. No, M5. <laughs> M5. With, with no gasoline. E, który nie ma e, paliwa. paliwo to też benzyna, no. So it doesn't matter which car. <laughs> Nieważne, szczególnie ważne. So what's happening? Więc co się dzieje wtedy? You have a beautiful car. Masz przepiękny wóz. You have a powerful engine. E, który ma potężny silnik. That has the potential to go all over the world very quickly. I, I to jest samochód, którym możesz zjechać cały świat bardzo szybko. But without gasoline, you're not going anywhere. Ale jeżeli nie będziesz miał paliwa, to nigdzie nie dojedziesz. Many Christians live their lives just like this. I wielu chrześcijan żyje właśnie w taki sposób. So what you have to do, you have to push the car. Więc <laughs> co muszę zrobić? Oto popchamy ten wóz. How stressful is that, people? Ależ to jest męczące i stresujące. I prefer this. Mi się o wiele bardziej podoba właśnie taka jazda. Much better. O wiele lepiej to brzmi. Faith is not going to work without love. Wiara nie zadziała bez miłości. I wrote a book called Walking in Perfect Love. Napisałem książkę pod tytułem Chodzenie w doskonałej miłości. And I said if your faith doesn't work, check your love life. I jest tam takie stwierdzenie, jeżeli twoja wiara nie działa, sprawdź co z twoją miłością. Faith is energized by God's love in us. Dlatego, że wiara uaktywnia się i jest napędzana przez Bożą miłość w nas. I told you yesterday Jesus did all of his miracles by faith. I mówiłem wam wczoraj o tym, że Jezus na ziemi dokonywał wszystkich swoich cudów he, przez wiarę. He, he did not do them as God. He did them as man. On nie czynił cudów jako Bóg, on czynił cuda jako człowiek. Anointed with the Holy Spirit and power. Namaszczony Duchem Świętym i mocą. Just like us. Tak jak my. We have the Holy Spirit and power too. My mamy Ducha Świętego i moc tak samo. What energized the faith of Jesus? Więc co napędzało wiarę Jezusa? Love. Miłość. Matthew 9:35. Ewangelia y, Mateusza 9 rozdział werset 5. He walked around all the cities and villages teaching and preaching the gospel of the kingdom. On chodził po wszystkich wioskach i miastach galilejskich nauczając. But when he saw ale gdy zobaczył ludzi, że są udręczeni, rozpuszczeni jak owce nie mające pasterza, jego serce było dotknięte, poruszone współczuciem. So he healed all the sick. Więc uzdrowił ich wszystkich chorych. His cousin died. Jego kuzyn zmarł. They cut off John the Baptist's head. Oni e, op, e, jak to się mówi po polsku, ob, y, głowę, y, obcięli, ścieli głowę Jano, y, Jana Chrzciela. It was his cousin. To był jego kuzyn rodzony. It was the one who prepared the way for Jesus. To był człowiek, który przygotował drogę dla Jezusa. So when he heard about his death, więc kiedy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, he said this, powiedział tak: Let's withdraw to a quiet place. Usuńmy się w jakieś ciche miejsce. I just wanna be alone. Ja po prostu chcę być sam. Fair enough. Wystarczyło. So what happened? To jest zrozumiałe. What happened? Co się stało? He went to the place. Y, udał się w to miejsce. It's been a stressful day. I pomyślał, to był stresujący dzień. I need my break. Potrzebuję przerwy. Now I need to set some boundaries. Muszę y, postawić pewne granice. I kiedy dotarł do tego miejsca, gdzie chciał być, chciał być przez chwilę sam. All the sick people were already there. Nagle <laughs> zobaczył, że są już tam ci wszyscy chorzy. He never said, friends, please accept my personal boundaries. I Jezus nie powiedział im wtedy i nigdy, przyjaciele, proszę uszanujcie moją sferę prywatności. He never said, Please understand, my cousin died. Nigdy nie powiedział do nich, proszę, miejcie trochę zrozumienia, mój kuzyn właśnie zmarł. He simply forgot about himself and healed all the sick. On po prostu zapomniał o samym sobie i uzdrowił wszystkich chorych. Love does not think about itself. Dlatego, że miłość nie szuka swego, nie myśli o sobie. Love is the fulfillment of all the law. Miłość jest wypełnieniem wszelkiego prawa. And love is what gives your faith the energy to do exuberant things. I to miłość napędza twoją wiarę, tak abyś mógł dokonywać niezwykłych rzeczy. If you don't balance faith with love, you're not gonna live a radical life of faith. Jeżeli nie będziesz równoważył wiary miłością, nie będziesz w stanie prowadzić radykalnego życia wiary. I'm deliberately teaching you all these things because there is so much to a really radical life of faith faith that's important. Ja y, uczę was celowo, wybieram te wszystkie aspekty, te wszystkie tematy, dlatego że bardzo wiele rzeczy jest potrzebnych, czy wiele rzeczy składa się na radykalne życie wiary. I come and teach you technique because it isn't a technique. Ja nie chcę przyjeżdżać tutaj i uczyć was jakichś technik, bo nie ma żadnej techniki. I don't i have attained it. Ja nie uważam, że ja już to zdobyłem wszystko. But I feel like Paul, one thing I do, I forget everything behind me and I press towards my goal. Ale czuję się tak jak Paweł, który pisał, zapominając o tym, co za mną, ja pędzę do przodu, do mojego, do mojego celu wyznaczonego przeze przede mną. Until I breathe my last breath, I want to live a radical life of faith and commitment to Christ. I do ostatniej chwili mojego życia, do ostatniego oddechu ja chcę prowadzić radykalne życie, pełne radykalnej wiary i radykalnego oddania Chrystusowi. Więc w ciągu tych paru godzin ja staram się namalować przed wami pełny, kompletny obraz. If you don't love, jeżeli nie ma w was miłości, to, to, zapomnijcie o tej kwestii wiary i najpierw za, y, naprawcie ten brak miłości w waszym życiu. Because Love is the energy for your faith. Dlatego, że miłość jest tym paliwem dla waszej wiary. Kiedy ja pojechałem do północno-wschodniej Brazylii, zobaczyłem tam te wszystkie biedne dzieciaki. Nobody told me to do anything. Nikt nie musiał mi mówić, co ja mam robić. My heart broke. Moje serce e, zostało złamane wtedy. I picked up these little broken children with no food and prostituting themselves for ja y, brałem na ręce te dzieciaki, które były głodne i które y, prostytuowały się za jabłko, za jabłko, bo były, po prostu nie miały co jeść. Moje next, serce było złamane. Months, I przez następne cztery miesiące ja codziennie płakałem. My sister, who is a licensed Christian counselor. Moja siostra, która jest licencjonowanym doradcą chrześcijańskim. I was at her house at the time. E, ja byłem u niej w domu w tym czasie. She said, Reinhard, I have to warn you, don't do this. Ona powiedziała do mnie, Reinhard, muszę ciebie ostrzec, nie angażuj się w to. The pain is too deep. Dlatego, że ból związany z tą sytuacją jest zbyt głęboki. She said to me, "Don't look so closely at the painful situation." Powiedziała: "Nie przyglądaj się tak z tak bliska e, bolesnym sytuacjom." I said to her. A ja odpowiedziałem jej. Nawet jeśli miałbym płakać, aż zasnę, y, każdego wieczoru, aż do dnia mojej śmierci, to będę się przyglądał z bliska temu bólowi. Ja nie odwrócę mojego wzroku. Because if I look at it, Dlatego, że jeżeli na to spojrzę, if I love, jeżeli będę kochał, my faith will have energy, moja wiara zostanie wzbudzona and I'm gonna save the children. i ja uratuję te dzieciaki. So now suddenly my faith became alive and active. I wtedy nagle moja wiara się uaktywniła. Let's build orphanages. I ja pomyślałam sobie, zbudujmy się rocznice. Save the children. Ratujmy te dzieci. Where does my faith get the energy from? Skąd moja wiara dostała tego kopa, to, to paliwo? It gets it from the love and compassion. Z miłości i współczucia. You see, love is what energizes our faith. Dlatego, że miłość napędza naszą wiarę. So you have to balance faith with love. Więc wy musicie równoważyć wiarę miłością. I have met enough faith preachers. Ja, ja spotkałem wielu nauczycieli wiary. Who hurt more people than they help. Którzy bardziej ranią ludzi niż pomagają im. Because It's a technicality. There is no love. Dlatego, że oni nauczają jakiejś techniki, on, tam nie ma miłości. Just believe. Po prostu wiesz. Oh, you unbeliever. No jesteś wierzącym przecież. Zamiast y, po prostu nauczać ludzi ze złamanym sercem, jak wierzyć. Yes, unbelief is evil. E, tak, niewiara jest zła. Absolutely. Jestem o tym przekonany. But without love, forget preaching faith. Ale bez miłości możesz zapomnieć o nauczaniu wiary. Why do you want to see miracles? Dlaczego chcesz oglądać e, cuda i znaki? Why do you, why do you want your church to grow? Dlaczego chcesz, aby twój kościół e, rósł? Why do you want God to use you? Dlaczego chcesz, aby Bóg ciebie używał? Ask yourself these honest questions. Zadaj sobie te pytania szczerze. Paul says, if I do not love, I am nothing. Paweł napisał, jeśli nie kocham, jeśli nie ma we mnie miłości, jestem niczym. So learn to love radically and ridiculously. Więc naucz się kochać w radykalny sposób, aż taki, w taki głupi dla tego świata. Mark 11:23. E, e Ewangelia Marka 11 rozdział 23 werset. It's a very famous passage about faith. To jest bardzo znane miejsce mówiące o wierze. Jesus said, surely if you say to this mountain be cast into the sea, do not doubt, but believe it's gonna happen. Jezus powiedział: Ktokolwiek by rzekł tej górze, wznieś się i rzuć w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Verse 24. Werset 24. Whatever you ask when you pray, believe that you receive and you have them. Dlatego powiadam wam wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. Remember the Bible was not written in verses. Pamiętajcie, że Biblia nie była napisana e, w wersetach. Jesus was teaching his disciples about faith. Jezus nauczał swoich uczniów na temat wiary. So look at the next sentence. Więc zobaczcie, jakie jest kolejne zdanie tego nauczania. He's talking about praying in faith and doing the supernatural. That's the context. Kontekst jest jasny. Jezus mówi o modleniu się w wierze. So what's the next sentence? Więc jakie jest kolejne zdanie? Whenever you stand praying, a gdy stoicie i zanosicie modlitwy, if you have anything against anyone forgiven. Jeśli macie coś przeciwko komu, odpuśćcie. Why does Jesus make a direct connection between radical forgiveness and faith? Dlaczego Jezus łączy bezpośrednio ze sobą te dwie rzeczy, radykalne przebaczenie i wiarę? Why? Dlaczego? Because faith is not going to work without love. Dlatego, że wiara nie będzie działała bez miłości. And love forgives. A miłość przebacza. It forgives radically. I miłość przebacza radykalnie. It forgives ridiculously. Przebacza jak głupia. I landed on the airport in my city on Saturday night. Y, w sobotę wieczorem wylądowałem na lotnisku w moim mieście. Last Saturday w zeszłą sobotę. Came home from the Amazon. E, wróciłem z Amazonii. And as I landed, I received a WhatsApp message from my pastor, very close friend of mine. I jak tylko wylądowałem, dostałem e, wiadomość na WhatsAppie od pewnego pastora, mojego bliskiego przyjaciela. She said, Pastor Reinhard, please, I need your help. E, to jest pani pastor i ona napisała, Reinhard, ja potrzebuję twojej pomocy. Please tell me. Powiedz mi. Your opinion. Powiedz mi twoje zdanie. If somebody abuses somebody else for years. Jeżeli ktoś wykorzystuje drugą osobę przez lata. They are very she's not talking about sexual abuse, just being selfish. E, tutaj nie chodzi o seksualne wykorzystywanie, tylko po prostu o, samolub, o samolubstwo. Everybody knows this person is selfish. I wszyscy wiedzą, że ten człowiek jest samolubny. Just using everybody else. I wykorzystuje wszystkich innych dookoła. She said, I know we have to forgive them. I ona mówi tak, ja wiem, że mamy przebaczać. But shouldn't we then remove ourselves from that person? Ale czy nie powinniśmy się w jakiś sposób odsunąć od tej osoby? She said, what's your opinion? Mówi, powiedz mi, jakie jest twoje zdanie na ten temat? I said to her, no. Ja powiedziałem, nie. I said I believe in radical love and radical forgiveness. Ja wierzę w radykalną miłość i w radykalne przebaczenie. Over and over and over and over again. Miłość i przebaczenie wciąż i wciąż i wciąż no, na nowo. Like Jesus on the cross. Tak jak Jezus na krzyżu. Który powiedział na odnośnie o, o wrogach, o swoich wrogach, którzy go zabili, powiedział: Ojcze, przebacz im. I Ja odpowiedziałem tej, tej kobiecie: Ja wierzę w radykalną miłość, która nie szuka swego, która nie myśli o sobie. She me back, I thought you would say that. I ona odpisała mi: Tak myślałam, że tak powiesz. You You want your faith to work? Chcesz, aby twoja wiara działała? Balance it with radical love. Zrównoważ ją radykalną miłością. It'll be the energy for your faith. I to będzie e, siła napędowa dla twojej wiary.